来这边，这边，这边，你就贴着这个墙，贴着，然后瞄准中间，四十五度角这样飞上去，懂了吗？贴着墙，这里不是有一条线吗？瞄准就可以上去了。啊，人类。 10 seconds left. Five seconds. 对，上面去了。好，你就躲这里，就躲这里。呃，好，我走了。has located a bomb. Magnet out. enemy drone is moving into position for scan. Bomb diffuser in place. Enemy drone dropping for scan. Intel eyes, One out four remaining. 라스 해봐 Diffuser located If you remain in this zone, you will be detected by hostiles. You have been spotted by hostiles. Fall back. 나와 나와 Diffuser has been destroyed. Mission successful. Easy game. Easy game. 对对对对对啊！boss boss 交血，白痴是不是？你上一场打我啊！上上来赶快来上来，我没打你，你把我杀了还说没打我。啊，快点上来上来，对对对，就这样就这样。好，你有路吗？没有。赶快录，赶快录啦！快点，你来录了，我单手怎么玩？我觉得这颗真的很棒。 一是矿石五十四颗？然后我打倒了，你不要打死。一人会上来，很大声啊！ 嘞，你要录了没啊？艾希丝血，在一楼餐厅那边，我去抓。都是你来录哦，画面都是你的，我要挂机。 bomb has been located by operators. 只有两个。 嘿嘿，我操，哦，我看起来黑吗？我操！我脚露出去了，非洲黑娃！那我站着好了，我站着好了。 让敌人进来，让敌人进来，这样子我才能阴他们。你在想什么？都开 B，进点呢？哎，哎呀，应该让他再进来一点才对。 放有 solo 小心敌方的傻抓蛋。来了，来了！这我来固就好，你你们去顾另外一个点。 们人要来了！你们不要看后面，我在后面。 “一带一路”，“一带一路”，就是大家一起 make money。“一带一路”，就是大家一起来跳舞。